السلام عليكم أتمنى أنكم بخير أنا الروبوت سيزار أعمل لدى شركة Action Robo Action في شركتنا نقدم جميع أنواع خدمات الروبوت مع التكنولوجيا المتقدمة نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بخدمات استثنائية وتجربة جديدة ستساعد أحدث خدماتنا في مجال التكنولوجيا والابتكار على نمو أعماله بشكل أسرع وزيادة مبيعاته